Takže čus, pátek, 17. června. Tak jsem tady bez JK, jsem v Ústí nad Labem. Jak dokazuje tento záběr, tamhle vysoký ostrý, Varta. Tahle je přírodní památka divoká rokle. Je to, je věrna svému jménu. Tady jsou prostě nějaký takovýhle sopeční hlíny, ve kterých zatuhly nějaký šutry. Je to úplně neuvěřitelný. Tady je prostě z toho celý takovýhle, celý takovýhle jako svach. Celá hora, jako jen se to dá do pohybu. Doufám, že se to nedá se mnou. A tady jsou, tady jsou takový různý další slepence. No jíst by se potom asi nedal, to je kravina. Jsou tady nějaký, nějaký i minerály. A tady hledám kruštík červený dneska který by tady teoreticky někde mohl být už docela v optimu, protože eh, předevčírem jsme byli s Jakem na Čančí a tam jako začínali.